Привет, друганы! Если вы видите меня, значит вещает Мототек. Сегодня мы разберем, почему скутер, а не мотоцикл, и заодно заобзорим крутейшую новинку от тайванского производителя SIM Orbit 150. Итак, по первому вопросу. В чем же главное отличие скутера от мотоцикла? В практичности, только и всего. На мотоцикле ты можешь выглядеть круто или не очень, но на скутере тебе просто комфортно. Прошли те времена, когда японскому скутеру не было альтернативы. И, конечно же, никто уже не хотел ездить на Ригах, Карпатах и прочей сверхтехнике. Даже на моем примере. У меня был скутер, куплен за 500 долларов, это Suzuki Address. Да, в 2001 или 2002 году это было очень круто, э, но сейчас выбор огромный. Хочешь выглядеть круто, мотоцикл, нужна практичность и комфорт, скутер. Отойдем от традиционной структуры наших обзоров и сделаем немного иначе. Мы поговорим о общих свойствах скутеров и заодно посмотрим на Sim Orbit 150. Итак, практичность и комфорт. Конструкция у всех скутеров одна. Практически во всех скутерах есть багажник под сиденьем, в который должен влазить шлем. Сами понимаете, в магазин со шлемом на руке идти не придется, а покупки не нужно будет привязывать к сиденью и грузить в рюкзак и ощущать при торможении весь вес приобретенного. Положите их вместо шлема и вперед. Кстати, о шлемах. Не забывайте, у нас проходит розыгрыш, мы разыгрываем три шлема. Ссылка на видео с розыгрышем здесь. Автоматическая трансмиссия, если быть точным, клиноременный вариатор. Не нужно переключать передачи и заглохнуть при трогании нереально. В городе лучше трансмиссии не найти. В своем большинстве в скутерах есть платформа под ногами, на которую при надобности можно поместить какой-то груз. Скутер практически не требует обслуживания. Цепь мыть, смазывать, натягивать не нужно. Просто меняйте масло, если, конечно, скутер не двухтактный, и очищайте воздушный фильтр. Все, больше ничего делать не нужно. Итак, комфорт. Тут мало какой класс может похвастаться комфортностью выше, чем даже самого простого скутера. Сидение в мотороллерах всегда удобно и в основном двухместное. Мало того, водители с любым ростом удобно усядаются на скутер. Вариантов, куда поставить ноги, масса. Получается, что дизайн и эргономику мы уже рассмотрели. Немного тех характеристик и прокатимся на нем. Как я уже и говорил, Сим тайваньская компания. Качество очень близко к японскому. Качество всего, начиная от пластика до двигателя. Двигатель 150-кубовый четырехтактный. Выдает почти 9 сил, Расход при спокойной эксплуатации будет в пределах 3 литров, а в идеале должен быть 2,2-2,5 литра на сотку. 5-литрового бака должно хватить на 200 километров. Сзади стоит один амортизатор, тормоз барабанный, диск легкосплавный на 12 дюймов. Спереди гидравлическая телескопическая вилка, тормоз дисковый, колесо также на 12 дюймов. Среди бюджетных моделей скутеров распространенной является проблема с креплением пластика. Чтобы облицовка идеально прилегала, пластик должен быть упругим и прочным. В СИМах всегда качество панели на высоте. Вы наверняка заметили, что комплектация и характеристики такие же, как в китайских аналогах. Так и есть. Логично будет предположить, что цена должна быть значительно выше. И это не так. Разница составляет всего 100-150 долларов. Прибавьте сюда 2 года гарантии, в отличие от года на другие бренды, и выбор очевиден. Какой-то долгий получился обзор, как для скутера. Ладно, друганы, я понимаю, что все вы в основном мотоциклисты, но это тоже классная техника. Поддержи видос лайком и подпишись на канал. Скоро будет новый видос с э, королевой мототехники, я заяву. Ссылка на этот мопед под видео, там же наш инстаграм и фейсбук. Пока!